i done Надоело одиноким жить Я хочу себе любовь купить Любовь обидно может быть не вновь Но полюбить навек уже готов Мою боль просыпает, так сольется кровь Мою боль просыпает, так сольется кровь Мою боль просыпает, так сольется кровь Мою боль просыпает, так сольется кровь Мою боль, мою боль, мою боль, мою боль Мою, мою, мою, мою, мою Yeah.